الحمد لله قصته ذكرها الله وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا هذا اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه حتى قيل إنه البلد التي أرسل إليها كانوا القوم في بعلبك وسميت على اسم الصنم هذا وهي من بلاد الشام أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين يعني إلياس